سكتنا ده اوكي ليتس جو Let's go. يا عم نفسي اخلص من الاوتيل ابن ميتين 56% اللعبه ما بتخلص انت مش قلت الكاميرا واطيه صغيرة كبرها اوكي اوكي بسم الله هو صوت النجوم انا مش مسكته ولا في ايه؟ يا دي النيله Shut up, please. Mixer. ده مش كروم اوكي ستارت نيو جيم ايه بالله افتكرت في واحد قاعد على الكنبة استغفر الله العظيم يا رب اقسم بالله كان في واحد كان قاعد على الكنبة انا اتخضيت انا عملت الميكسر غلط كنزاري شابو احيه في نفس الوقت يعني شابو كنزاري واحيه مزله يا بابا هو ده اللي تقفله يا غبي نهار ازرق مش هينفع اولع في الراس الصلاة على النبي ايه ممكن تقول لي ابعت البيج عشان اتواصل معاك ولا اعملك اه الايميل موجود على اليوتيوب ايه الصوت اللي انا سمعته ده ايه الصوت ده محدش بعت كده قبل كده اتلكت تاني مرة هنعمل ايه هي إيه دي بتخضر بتزرق تجيب لون تاني هات لون تاني بقى موفي مش احمر ده ما عندكمش احمر <coughs> بس كده من غير خض من غير راجل بيموت الصوت الفظيع اللي انا سمعته بقى بسم الله الرحمن الرحيم كان هي داخل حفله مثلا اللي هو حط يا ابني جي تي ايه واحد اسمه البلبوس خضة سعيدة الصوت خرم ودني كنزاري اوكي آه احنا نعمل ايه بقى؟ فوق ايه ده ايه ده بسم الله الرحمن الرحيم بالراحه كده ايه الدخله دي؟ بالراحه عليا يا باشا بالراحه لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم مالك في ايه؟ غرفه كام وريني يا عم انت مت ازاي خلص امي كم 200 وكم 200 وكم 200 وكم حد شاف انا ما بصيتش 200 وكلام يا جدعان 200 وكام لا انا في 215 210 215 هاي الصوت عالي قوي 210 يبقى يمين ولا شمال كده ولا كده 210 فين ايه؟ غرف داهية غور يخرب بيت امك 210 201 إيه، هعملها تاني يا جدعان ما انت عمال اقول للناس بص بيقول لك 201 خلينا نركز ميتين وواحد ميتين وواحد يا عم العيال بتتوهني يقول لك 211 و203 هو مكمب في الدور ده يا جيمي فكك خليني نوصل مش عارف اعدي خفت والله خفت اتحرك من صوتك aufhören. من جيمي اعمل زف يا ابني يا زف الليله الزرقاء اللي احنا فيها ربنا يخليك كنزير والله خليني اقطع الخلفه كنزير ما بتخلص والله 2006 النبي يا جيمي مش طالباك فين 201 201 كده فين انا خايف طب انا فين 201 ايه ده؟ المفاتيح دي Is anyone there? لا لا هو جايبيني عشان مفاتيح هو فين بقى؟ اعمل سيف اعمل سيف فين؟ ايه ده؟ هو في الدور ده لازم امشي ورا البوصله كده يبقى لازم امشي ورا البوصله المفاتيح انا معايا المفاتيح يبقى لازم تساله على المفاتيح لازم امشي ورا البوصله انا خايف اطلع يا عم جيمي مقرف بصراحه ما بيديكش هيدز اب ما لو طلعت ولبست فين لازم امشي ورا البوصلة عشان انت فين مقتول في يمين لسه بره على طول في يمين على طول في يمين ما تخافش الوصلة بتقول الناحية دي هو دي يا عم يا عم هو النحيادي نعمل ايه అవుతుంది Is anyone there? rusty old keys for? ربنا يخليك يا ابو They were كنزاري killed. والله ربنا يخليك بيتر الف شكر من 124 When you said you thought Jimmy would like hiding in the basement, does that have something to do with those rusty keys? ايوه انت مت ازاي فين ايه ده ده المسرح ايوه ده المسرح لا دي شوف جثته تحت تحت ال جي يا رب اعرف اطلع ده امك من يا عم الله يخليك يا ابو ابراهيم انا فيني داهيه ميتين واتنين لا لا لا لا طلع لي من الدور ده حبسني في نفس الدور بليز عايز اطلع <laughs> سيبني واقف عند الاسانسير الشباقة ايوه انا عايز اخش شمال غور غور Да. الدور الارضي البيزمنت لازم اروح البيزمنت samo me. هو انا اشوف ازاي انا عايز اعرف انهي دور حبسوا هنا انا عايز اشوف المرايه عايز اعرف هو راح فين لازم اشوف في المرايه راح اكيد رجع للدور الزفت التاني يا باشا صلى على النبي يا بيه كده الشباب عايزين يوم ايه بتشامبيون جديد في League ومحتوى ايه عنه جديد وولع يا بيه واحلى fans الله يخليك يا عبد الرحمن عصام شابوه انا اولع نفسي للشباب دور جراوند جراوند اعرف لازم اعرف مات ازاي امشي ورا البوصلة ايه ده على بوصلة بتستهبل Who's there? can hear you. Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. I saw you locking Jimmy in the basement. What happened? I wanted to give Jimmy a dose of his own medicine. I thought he couldn't do any damage down there. I was wrong. Manor. فين فين صورة النار صورة النار أهي. You said you were wrong to think Jimmy couldn't do any damage in the basement. Is that connected to what you said about the fire in the hotel? Nobody realized how far Jimmy Yes. would go to get attention. جيمي ولع في البيزمنت وانا لقيت تاني ازاي محتاج مرايه محتاج مرايه جيمي ولع في في المكان عشان فاكر انه حبس بس هو ولع في المكان محتاج مراية محتاج مراية فين بقى دلوقتي تاني انزل ال basement انزل ال basement. مين اللي فاتح الراديو يعني مش هيطلع لي مش هيطلع ما تخافش ايه ده ايه ده ممكن تموت نفسك بس جيمي ما ماتش يا باشا بالراحة علينا بي يلا يا نجمة كله لأ... كله لأجل الشباب Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. I saw a fire in the basement. What happened to the hotel? We managed to contain it before it got out of hand. Oh, photos and letters and everything were down there. It all went up in flames. Jimmy was out of control. I'd had enough of him. I wanted him gone. يبقى بالمسدس أكيد عايز يقتله من المسدس When you said you wanted Jimmy gone, does that have something to do with what you said about the gun? I'd lost him. I've seen seeing red. I yes. hated him. I lost control. ما قتلش جيمي الدور الثاني الدور الثاني جيمي في الدور الزفت الثاني Thank you. بليز يا جيمي بليز اهي حاجة في الأوضة دي لا الله يخليك ابو كنزاري بره هو بره اللي جابك هنا؟ انا عايز اكلم الرجل الهبل ده ده بقى بيعمل بيعمل اتنين بيكنجلي مرتين ولا ايه هو في ايه الهبل ده Get out of the hotel, Jimmy. This is my hotel. Get out of my hotel, Henry. Whenever I I'm going ايه الهبل ده لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو ايه ايه الهبل ده هو بقى ايه سيف تقوليش مكمب في الحمام في الحمام جمي في الحمام جمي قفشني جمي في الحمام طب اعمل ايه هو بقى لعيب اعمل ايه اعمل ايه انا ما هو في الحق هشام stream sniper اه طب اعمل ايه اعمل ايه double click double click ايه يا ابني هي بتمشي طب هي بتمشي خطوه خطوه اما المفروض اكلم هارفي هنا هيخليني انزل الدور الاول تاني على الميتين امك طب انا كده كده ميت هو في الحمام يا بابا كده خلاص كده خلاص هو في الحمام طب انا اعمل ايه بقى حد يقول لي انا اعمل ايه يعني المفروض اكلم الراجل هنا دلوقتي انزل الدور الاول اخد البتاع واطلع تاني ها واجي الاوضه دي ده بقى لعيب يا عم اهو ما ينفعش اسيف دوس مرتين بسرعة و... بسم الله الرحمن الرحيم ما ينفعش بتمشي خطوة هنا جنب الحمام وخطوة بره اما هتاخد الخطوة دي هيجيبك اقفل باب المفتاح ايه وبتتحبس معاه يعني كنت هكلم الراجل اللي مش عارف مات الزفت ازاي اصلا دلوقتي هطلع تاني هنا بسم الله الرحمن الرحيم click بسرعة click بسرعة click بسرعة click بسرعة مش هينفع تحبسه انت تاخد خطوة هيطلع بسم الله الرحمن الرحيم 3 2 1 ايه ده؟ ايه ده؟ هو فين؟ هو فين؟ استخبى في اي حاجة اوضة ضلمة حيل انا مش شايف حاجة محمد سيف اه هو كان فين كان فين الصوت علي فحت 67% عاش اه لازم اخش الاوضه تاني اكلم الراجل فكرتني والله اوضه ظلمه خالص الازرق استغفر الله العظيم يا رب الله يحرقك حبسني فين الدور التالت ما ترميني في الشارع احسن طلعني بره طلعني بره الدور الاول ده مش عارف انا مش عارف اعدي بقى لعيب خلاص انا مش مكمبر الدور التاني كله وخلاص مش عارف اطلع الاول يا باشا ده بقى لعيب يا عم قالوا لي انت سيف طلعت بره الاوضه حوج لقيته في وشي اشمعنى يعني في الدور التاني المشكلة لازم ارجع الدور الزفت التاني تاني هات يا عم كرسي بيقعد ينزل يا جدعان كرسي بيقعد ينزل يا جدعان فين يا عم هتلاقي الدور التاني ميتين واتناشر 212 بقول مش 220 212 212 هارفي في 220 يبقى في حاجه في 212 ايه بي scale مع الليت جيم حاجه طبيعيه جدا بيبقى حريف بيبقى اقوى يلا يا جدعان 6 67% let's go هانت 200 وكام قلنا 200 وكام 212 اه لا هارفي في 220 في حاجه في 212 انا عاوزها اوكي من الناحيه دي Give me a break man, give me a break. Let's go. الأوضة يا عم الحاج انت مت ازاي انت مت ازاي قول لي كلمني مت ازاي ايه ده سيف بقى لازم امشي ورا البوصله مادام ما قالكش يبقى لازم تمشي ورا البوصله انا معايا السيف لازم نلاقيه please عدني منه please please لا لا لا لا لا والنبي يا جيمي والنبي يا جيمي جيمي يا ربي تبقى صعبة أوي ايه ايه ايه يا عم انت بقيت تيجي هنا على طول هو ايه ده صارف please. please ارحمني بقى صعب قوي انا اعمل ايه طيب افرد في الحمام يا عم قريب بتقفل الباب اه بتقفل الباب من مش عارف بتقفل الباب ازاي بتقفل ليف ذا روم تقفله من بره اه طب حضرتك انا ينفع امشي ولا ايه؟ انا ما بقتش عارف اعمل حاجه يا جيمي مش بالطريقه دي يعني يخرب بيت ام الكم ايه ده بقى مراشي يا عم امشي بقى امشي بقى غور بسم الله الرحمن الرحيم save save save. انت بتهزر بتهزر بروح امك قفل الاوضه ازاي قفل الاوضه ازاي leave room اقفلها ازاي لا لا لا لا لا لا لا لا لازم تستخبى في الحمام ويخش الاوضه تطلع وتقفل عليه لو دخلت الحمام هيجيبني طب وبعدين بقى تصدق لا اطلع في وش امك انا مت انا مت هيجيبني من الدولاب يوسكيز ايه مفيش يوسكيز يا عم بقى مكمل انا انا مش جبت حزام فين يوسكيز يا كابتن فين يا راجل لازم تقف في الحمام هو يخش الاوضه تقوم انت طالع وقافل عليه من بره فهمت ده الحل الوحيد تيجي نجربها بس لو انا دخلت الحمام هيقفشك لو لفيت هموت ده ورايا قدام في شمال قدام في شمال ورايا ده واقف ورايا واقف ورايا اجري على طول وما تلفش Ah! <laughs> عمري كله كفاية والله كفاية رميلي تيشيرت معفن خد يا عم الحاج اترعبت في الساعة دي بعمري كله تقوليش ان انا في الدور التاني ما تقوليش في الاول حلو هو هنا هو هنا تيتي سايبه نايلي غوري في داهيه بقى الدور التاني لا لا لا لا يا باشا ابوس ايدك ابوس ايدك قول له ايه؟ ياسين بيقول لك عاش ما تقوليش ان هو هنا انا بتقلق بمعنى الكلمه فين الاسانسير ديد اند عاش لا ينعل امك على ابو ميه بقى مش كده بقى ده مش اسلوب بتعمل فيها كده ليه؟ سيف ايه بقى ما تلاقيه في الحمام يا لهوي ده بقى صعب قوي 67% هيعمل فيا اما نبقى 99 هتلاقيه في الحمام يا عم الحاج مش عارف اعدي 67% من اللعب عندي 67 percent. loss streak جيمي لي يا جيمي لي وخلصني استناه يدخل العمام واول لما في العمام double click على الباب بسرعه تطلع واقفل عليه من بره المفتاح صعب اطلعه يعني open notes انا مش عارف مفتاح الاوضه 206 فين المفتاح اقعد ادور لما فين فين 206 show everything show فاوند ايتم show سايت show كونكشن فاوند ايتم فين المفاتيح مفيش مفاتيح المفتاح مش موجود اه اما بتبقى عند الباب طب افرض ما انا عند الباب مش لاقيه انا عايز مفتاح 206 المفروض يبقى معايا هو هنا في الاوضه خلاص هو في الاوضه 206 206 مفيش فين المفاتيح مفيش بسم الله الرحمن الرحيم تعبت والله العظيم ثلاثة تعبت والله تعبت والله جيمي تعبني دبل كليك بسرعة انا هجري انا هحاول اجري انا عارف ان هو في الحمام ومش هتعرف تجري بيقول لي double click بسرعه مش هتعرف ت double click انا تعبت والله العظيم ده فرقني Okay, okay, okay, okay. We can do it. Okay, okay, okay, okay. اوكي دبل كليك بسرعة يلا يلا ترند مير ترند مير right click right click يلا يلا يلا 3 خلاص خلاص بقى لو لفيت هيموتني بدل ما اتكلمش خالص كده يبقى هو في الاوضه مش عايز انا انا انا على طلعته بخضه ومقرف بقى اللعبه دي تعبتني نفسيا والله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة اثنين بسرعة يا جدعان بسرعة يا جدعان بسرعة يا جدعان ها سرعة عايزين سرعة تلاتة اتنين واحد كفاية كفاية يا خض بقى واحد ماسك البطلون والنعمة كله يحضر نفسه جود لك جود لاك ستريم شوية مية طب مش عايز انا اتخض عارف ان انت هتتلبس وهتعمل ايه طب هو في الأوضة في الأوضة خلاص هو في الأوضة okay okay okay. ثلاثة اثنين واحد جو! What? مفتاح فين؟ المفتاح المفتاح انا مت ولا ايه هو فين؟ ما انا لو بصيت وراه هموت هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ مقبلين بها اعرف منين قرروا لو سمحتوا قرروا ألف شخصية مش قادر ما كانش في الحمام الف ولا اخش الاوضه لف وادخل اعمل فوت استهدف الله وادخل لف يو كان دو ات ايه نعرف هو فين مش عارف لف انا مش عارف انا خلاص لف يا الله صعبة قوي إيه اللعبة دي خش في اي اوضه كان في الاوضه كان في كان في الاوضه كان في الاوضه كان في الاوضه كان في الاوضه والله سيف مش ناقص كان في الاوضه طلع في الأوضة وقالوا لي خش له تنتين إيه؟ عايز اروح الدور الاول عشان ارجع الدور التاني عشان يفشخني تاني كان في الاوضه كان في الاوضه يا حبيبي تعبت جامد تعبت جامد جرعة رعب كتير النهارده كتير لازم اروح للاسانسير انزل الدور الاول وبعد كده ارجع انا لو طلعت هينفخني يا ابني يا جدعان ده مكمبر يا جدعان فين مفتاح الاوضه المفاتيح بقت فين فين المفتاح اجيب المفاتيح ازاي المفتاح فين المفاتيح دور على المفاتيح لازم احبسه ملهاش حل لازم احبسه صح لازم اخش الحمام واحبسه لازم احبسه لازم لازم اعطله شويه tal. شيء قادر بجد ماشي ورايا تاني اصلا طلعوا اه اه والنبي مشيني من الدور ده مشيني مشيني اه ماشي كان ورايا كان ماشي ورايا الحمد لله يا بيه نازلين جايين عندك ايه بالشنط يا بيه اهلا وسهلا اهلا كلهم تسلموا خليك عبد الرحمن انت عملتها hard ولا ايه ما عملتهاش hard يا عم امال لو hard ايه مش هتنفس دور الزفت التاني لهوي ده جحيم ده صعب قوي فين فين الله يخرب بيت ام الدور التاني مش قادر مش قادر جيمي از تو ماتش دور النيله التاني الأوضة دي وصلت Is someone there? الراحة ايه دي ليلة رعب يا بيه بس لسه Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. Who does the dagger belong to? It's not a dagger. It's a letter open. It's not supposed to be sharp. saw you with a gun, practicing with it. What were you going to do? I Don't know what I was going to do. Threaten him, get him out of the hotel, Problem was, I didn't realize he was going to be armed too. said this. When you said you didn't realize Jimmy would be armed too, does that have anything to do with what you said about the dagger? It wasn't even a dagger I never learned my lesson. Jimmy was always one step ahead of me. جيمي عمل فيه ايه قتله فين فين هلبسه يا جدعان ولا هيخش على الحمام ما بيقفشني ما بيودينيش دور تاني بيجيبني هنا الدور ده اوحش دور لازم امشي من الدور ده الدور ده وحش قوي اطلع عايز اروح الدور الارضي بيحبسك في نفس الدور no, no, no, no, no, no, no. no no no خش الحمام يا رب يا رب please please please please please ماشوا كده كان لازم 2011 آه، انا كنت في 2000 آه، هموت واوصل للاسانسير امشي بقى 2011 اللي معايا بياخد المفاتيح طلع ما بيموتك ولا ما بيقفشك يعني المفاتيح دي بتروح فهمت مش الجهاز كمان بس اللي بيروح الاتنين بيروح سيف سيف صح؟ بتهزم يا جدعان والنبي شوية ها شوية شوية بعد صوته بعد صوته بعد يمين ولا شمال يا جدعان الاسانسير ازاي؟ يمين ولا شمال؟ لبست ولا ايه؟ لبست مش عارف الطريق سيف ايه انا سمعت صوته وهو ماشي جدعان الاسانسير فل عشان بتوه 그럼 Jimmy! Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. I saw you being stabbed backstage. What happened? قتلوا الراجل اللي على المسرح كرسي اللي في الدور الثالث ده بقى جيمي قتله ما قتلش ناس جيمي هو اللي قتله الدور الثالث طلعوا طعنوا بن قفاه عايز اعرف الكرسي ده فين مين دي لا تاني لا تاني لا تاني لا تالت تاني وتالت روح الت... التاني ده انا مش قادر عليه بكيف فاضل شخصيتين غالبا انا سبعين في المية دي روز غالبا انا معرفش ايه حكايتها لسه انا لسه هشوفها فاهم هروح التالت الاول التاني ده التاني لا لا لا لا لا Thank you. الثاني والثالث بس جيمي لو قتله كان ظهر ممكن ما يكونش جيمي اللي قتل الراجل في حد تاني بيقتل الثالث Is anyone there? دي طلعت حوار ايه الليلة دي يا عم لازم نخلع احنا نقابل روز ونقول لها على اللي شفناه جيمي يوصل الدور الثاني نلاقيها bye bye. بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة لازم لازم لازم نروح قوي والسهم معمول كده ليه قبل ما جيمي يجي قبل ما جيمي يجي في الاسانسيل سامي بيشاور على ايه Film. Hannah! Harvey was going to shoot Jimmy. It was just a letter opener. It was self-defense. Look. Is someone there? someone there? مين دي What's your name? Rose. Rose Hall. This is my hotel. صاحبة الأوتيل أم هارفي ده مين جوزها I heard a man shouting at someone, telling them to do as he says. Who was he? wanted. There was only one thing I could give him. I saw Harvey being stabbed backstage. What happened? Harvey had gone mad. Jimmy was just defending himself. I saw Harvey heading towards the ballroom with a gun. What was he doing? saw a lady explaining that the dagger was a letter opener. Who was she? Thankful, man. Is it Rose? Who are you greeting at the entrance and reception? معيش حاجة اقول لها عليها معيش I saw someone on stage, a performer, announcing himself as the great Hugo. the wedding ring belong to? It was mine. Someone made me an offer I couldn't refuse. اربطها مع ايه الخاتم When you said Jimmy found a way of bringing in more guests, is that connected to the wedding ring? غالبا انا معيش المرايات How did those mirrors get broken? Jimmy broke them. اوكي يبقى نربط دي مع المرايات When you said Jimmy found a way of bringing in more guests, is that connected to what you said about the broken mirrors? جاب زباين الاوتيل يبقى دي تبع ايه Who wrote the note that says goodbye? Jimmy wrote it. جاب زباين جاب زباين I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? They were mine. I wanted to go away, but I never got a chance. جاب زباين ايه علاقتها بايه I saw Dr. Bose tying a rope around his neck. He killed himself. Why? Because he knew he was guilty. He did the right thing. ايه بتدافع عن جيمي كده ليه Why is there an old heater marked ايه dangerous? بتدافع عنه ليه When you said things developed with Hugo, is that connected to the wedding ring? Yes. We were married. We were happy at first. Before things started to اتجوزت الساحر لازم تبقى دي مع حاجة Who does the dagger belong to? ما ردتش ليه ما ردتش ليه Who does the dagger belong to? I saw a fire in the basement. What happened to the hotel? اللي فيها حاجة مش تمام محتاج المراية ايدي فيها حاجه الموضوع مش تمام ما قلبت عفريت كده ليه شكلها ملبوس سبعين في المية برضو اي ده فاضل حبة حلوين بقى كده رجالة انا هوقف هنا هوقف هنا الواحد بصراحة اتسرع يعني اتسرع جامد واحد اتصارع جامد جامد جامد جامد ايه راسها كبيرة زيه ممكن تكون ام جيمي تفتكر الله اعلم لسه سبعين في المية فشكل في في حدوتة حلوة فاضلة يعني فاهم آه شايف ان احنا نوقف هنا كده كده كفاية قوي قوي آه الف شكر لكل الناس بتتفرج الناس عملت follow الناس عملت share الناس اللي دعمت طبعا طبعا stream ماشي بالناس دي الله يخليكم بجد ادعي لي دعوه كويسه واللي عنده الفجر روح صليه وشوفك بكره ان شاء الله ولو ما عملش follow اعمل follow سي يو ماي فريندز ال host مش مفتوح لي